Online Gospel Fest. umesikia hiyo sauti ambayo inaweza ikakuvutia hata ukiwa kwa mbali. Wewe ni mfalme, wewe ni Mungu. Huyo ni Janet Kahembe, siku leo, ambaye ametusababisha BTV Online kusogea mpaka maeneo ya Kisongo KKT ili tuje kushuhudia uzinduzi wa albamu yake ya video, kama vile ambavyo tulikuja hapa kwa ajili ya uzinduzi wa audio, lakini leo tupo kwa ajili ya uzinduzi wa album ya a, ah, ya video ya Yesu Anyamazi, si ndio? Ndio, Yesu Anyamazi. Niambie furaha yako siku ya leo. Kwa kweli ninafurahi sana ya kwa sababu nilichokuwa na kitamani kimefanikiwa, umejionea mwenyewe, watu wamekuwa ni wengi, watu wamejitoa. Yani nimefurahi na nimeuona upendo wa watu wa Kisongo, hata na waimbaji pia walikuwa wengi sana. Nimefurahi sana. Unaizungumziaje DVD yako? Ah, kwa kweli DVD yangu unajua huwezi ukajisifia mwenyewe, lakini naweza nikasema ni nyimbo ambazo zina ujumbe wa kuponya. Ya, mi nawaomba tu wazisikilize, wataponywa mioyo. Unaweza kutuambia mapokeo ya DVD yamekuwaje? Yamekuwa mazuri sana. Nimeona watu wengi waliofika kwenye tamasha, kila mtu amepata kopi yake, kwa hiyo mapokeo ni mazuri. Una nyimbo ngapi na ume, umeifanya umechukua muda gani kufanya DVD mpaka ikaisha na mpaka leo unazindua? Ah, DVD yangu ina nyimbo tisa na nilianza mwaka jana mwezi wa saba ndiyo mpaka leo. Ah, nili, nilianza mwaka jana mwezi wa saba, mwezi wa kumi na mbili nikamaliza baada ya hapo sasa ndo nikaanza mipango ya kuzindua. Kama unakumbuka, ilikuwa nizindue tarehe 29 mwezi wa tatu, lakini ikazuilika kutokana na korona, na sasa ndo tukapata kibali. Namshukuru Mungu imefanyika leo. Na je, malengo yako ambayo uliyapanga kupitia tamasha hii umeyafikia kwa kiasi gani? Ah, ni ngumu kwa sasa kusema kwa sababu asilimia kubwa nasema, na zile ahadi walizotoa kama wakizitoa kweli itakuwa imefika asilimia hamsini, umeona. Lakini hata kwa keshi namshukuru Mungu kwa kilichopatikana ya Na unaweza kutuambia, umesema kuwa uh, unachukua asilimia thelathini ndio ambao unapeleka kwa wale walemavu, si ndio? Ndio, asilimia thelathini kama nilivyosema, na tumeshapiga mahesabu na uongozi wa kanisa imeshawekwa ikaongezewa na ile ya keki iliyopatikana, na nimeviacha kabisa ofisini kesho saa tano ndo tunaenda kukabiri Kwa nini ni asilimia thelathini? Kwa nini usipeleke hata hamsini na ibaki nusu kwa nusu, hamsini ya kwao, hamsini kwanini umefanya thelathini? Ya, nimefanya thelathini kwa sababu asilimia kumi pia hiyo ni ya, ni ya inatakiwa iende madhabauni alafu hiyo sitini iliyobaki ndo inakava, kwa sababu kuandaa tamasha kama hili na kama ulivyosikia hata kwenye risala yangu, natamani niwe naandaa matamasha matatu kwa mwaka, umeona. Eh? Lakini kuandaa tamasha kama hili ni gharama, na bado mimi kama mwimbaji natakiwa kutengeneza na kazi mpya hivyo. Kwa hiyo nimeacha hiyo asilimia sitini kwa ajili hiyo. Nini kinakufanya wewe kufanya matamasha yako hapa KKT? Kila unapofanya unafanyia hapa, kwa nini usimove sehemu nyingine? Uh, ah, unajua wanasema mcheza kwao utuzwa Kama umeona ule mkesha, watu waliokuja leo ni mara mbili ya wale. Unajua unavyoona, onyesha heshima nyumbani ukikubalika nyumbani hata nje utakubalika. Hii ilikuwa kwanza natengeneza mizizi nyumbani. Huwezi ukajenga ghorofa chini msingi ni wa mabua. Kwa hiyo hapo sasa hivi nimeshatengeneza msingi mzuri nyumbani. Kwa hiyo baada ya hapa sasa naweza kutoka nikaandaa nika tamasha ya nje, lakini niliona ile ilikuwa ni mkesha tu kusifu na kuabudu, lakini nikasema uzinduzi wangu sasa na maono yangu haya ya kuangalia makundi yenye uhitaji sababu kama nilivyosema ni maono makubwa, natamani ifike mahali mpaka niwe na kituo nini. Nikaona msingi uanzie nyumbani, huwezi ukaanza kuanza kitu nje, hakitakuwa na baraka. Hata watajiuliza kwa nini nyumbani hajafanya, nyumbani yukoje nao kwa hiyo ndio maana nikaanzia kwanza hapa nyumbani. Baraka nilizopata leo, naamini sasa nitasonga mbele kwa mbele, na naamini Mungu atainua watu wengi wa kunishika mkono, tutimize haya maono. Mtazamaji, umesikia kauli ya Janet Koo, unaweza ukajenga ghorofa lakini chini msingi ni wa mabua. E, wewe ambaye haujengi uh, msingi nyumbani, sasa jifunze kupitia Janet. Msingi ujengwe nyumbani kwanza, kwako wewe mtazamaji. Uh, nirudi kwake Janet, dada Janet. Kesho umesema unaenda kwa uh, watoto ambao umesema wana ulemavu, ni watoto ama ni watu wenye ulemavu tu? Ni watu wenye ulemavu, watu wazima. E, wazima na watoto pia. Ndio. Unaenda kukabidhi saa ngapi? Uh, safari tutaanza hapa saa nne ndo tunaanza kukutana, nadhani bai saa tano tutakuwa tunaanza safari sasa kwenda kutimiza hili. Je, yeah, yoyote ambaye anahitaji kuja kuungana na wewe, ana mlango uko wazi au kuna baadhi tu ya watu yaani nawakaribisha sana na nawaomba watu kesho saa nne wao wamefika hapa, na naamini labda kuna vitu vingine wanavyo. Unaweza ukawa una sabuni, unaweza ukawa una nguo, unaweza ukawa una yani vile vitu, lakini visiwe vya kula, kwa sababu tunaangalia, sio kila mtu ana nia njema. Mtu anaweza akaeka kitu kibaya, usilete kitu ambacho tayari kimeshafunguliwa ni chakula, lakini vitu vingine vilete, ili tuongeze nguvu kwa hichi kilichopatikana, hata na hela kama bado unayo tuongezee, kwa sababu tulichofanya leo kweli, namshukuru Mungu ni kikubwa na kina uzito, na ninaamini hata watu watafurahi. Kimepatikana kwa kweli kitu kikubwa sana, namshukuru Mungu. Ni vile tu sio vizuri kuhitaja sadaka, yeah, so vizuri. Vipi kwa wale ambao hawatashindwa kufika kesho, lakini watatamani kuchangia kwa wakati mwingine, wanaweza wakachangia vipi na wakakupata vipi wewe Janet ya Yeah, wanaweza wakaniwasiliana na mimi kwenye simu yangu wakatuma mchango wao. Namba yangu ni 0784 74 63 75. kwenye mitandao ya kijamii pia anapatikana Facebook, uh, Instagram uh, YouTube na Twitter kote inapatikana kwa jina la Janet Kahembe, na nawaomba wakiingia YouTube wasubscribe chaneli yangu na wabonyeze kengele, kwa sababu mi huwa mambo yangu mengi naweka huduma zangu na hata nyimbo zangu zote hizi zipo tayari YouTube za audio na video, na hata wimbo mpya wa Mfalme ambao ndo leo nimeutambulisha rasmi, yani siku so chache wataupata. Kwa hiyo wakiwa wamesubscribe na kubonyeza kengele, nikiweka tu watauona. Asante sana dada Janet. Sasa tunavyomaliza, natamani umalize uniimbie ule wimbo mzuri na ujua Yesu anyamazi kidogo tu, ili pate mtazamaji apate kujua eh, Yesu anyamazi ni huo wimbo unaimbwaje, eh, hata apate ladha kidogo tu. Yaani kwa fulani leo mpaka nahisi naweza nikashindwa kuimba kwa sababu ni kweli Yesu anyamazi na kwangu hajanyamaza. Mimi sikuamini kwa kweli kwa idadi ya watu waliokuja leo. Halafu nilikuwa naogopa nasema nimebeba na haya maono. Waimbaji wao tunaandaa matamasha, unafika upati kitu. Sasa nikawa nasema, hivi mfano nisipofanikiwa inakuwaje? eh, na lile ni deni. Mpaka nilifika mahali nilijaribika, nikasema nikikosa kabisa naweza nikatoa tu gharama za kurudisha, si watu wa mziki nini kingine chote nipeleke, nitoe hilo deni moyoni. Lakini namshukuru Mungu kweli, ukiwa unataka kufanya jambo nilichojifunza, hata kama unaona liko juu ya uwezo wako, wewe muangalie tu Mungu yeye yeah, atafanya. Ngoja sasa niwaimbie, siongee sana. Yesu anyamazie, anyamazie, Yesu anyamazie amini tu, ukimuita babae anasikia. Yesu anyamazi, anyamazi, anyama. Ha, ha mtazamaji na mimi ninajua kuimba. Yesu anyamazi. Nime, umesikia huo wimbo ni mtamu kabisa. Unaweza ukamfuata pale ambapo amekuelekeza yeye umfuate. Sasa hapa BTV Online na wewe pia usisahau kusubscribe. Subscribe ili uweze kupata eh, mahojiano kama haya ambayo tumeyafanya na Janet Kahembe, waimbaji mbalimbali, maubiri maombi yanapatikana hapa hapa BTV Online. Wewe ambaye unampenda Mungu sana unaweza ukafuatilia channel yetu uh, unaweza ukaona vile ambavyo tunalitangaza neno la Mungu. Gospel First ndio Big TV Online. Na kwangu jina ni Angela Steven. Nipo na kaka yake Janet ambaye amehudhuria katika uzinduzi wa mdogo wake Janet Kahembe. E, kwa mara nyingine tena tunaongea naye kupitia BTV Online hapa hapa katika kanisa la KKT Kisongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Ninafurahi kukuona tena. Unajisikiaje ku, kuwa katika kuhudhuria katika tamasha la mdogo wako uh, tena anazindua video kwa mara nyingine? Ah, Mungu nimefurahi sana manake nimeona jinsi Janet mdogo wangu na yeye ameweza kushiriki katika kutangaza neno la Mungu kwa njia ya uimbaji. Amefanya vizuri sana. Ndio, ndio. Kwa upande wako unaweza kutueleza sapoti ya familia kwa Janet iko kwa asilimia ngapi hasa? Kwa asilimia kubwa tunamwombea, tunamwezesha kwa hali na mali ili aweze kufanikisha kazi yake ambayo Mungu amemwitia unamwambia nini mtu ambaye anajisikia ana, ana, ana, ana kuwa kama Janet like, unajua wako wengi wanatamani kufanya kama Janet, watoe album watoe nini, lakini wanashindwa uh, labda kutokana na fedha ama kitu uh, ama uh, vitu ambavyo vinaweza vikawawezesha wao kutoa hizo albamu. Uh, je, unaweza ukampa kitu gani cha kumtia nguvu? Unajua unalo neno cha kumtia nguvu yule mtu ambaye anatamani ainuke afikie mahala ambapo Janet amefikia. E, swala la msingi ni kuwa na maono, kuweka mipango, sio kukurupuka na sio kuiga. Lakini wakianza, kama mtu ana mpango, ana maono yake mazuri, akaweka mpango, anaweza kufanikiwa. Kwa hiyo lazima afikiri kwanza, kwa nini anataka kuwa mwimbaji, anataka kuimba kitu gani, kwa malengo gani. Akiweza kufanya hayo, basi ni rahisi sana pia kujua wapi apate fedha na uimbaji wake uende kwa namna gani utawafikia kina nani, ni rahisi. Tatizo kubwa ambalo watu wengi wanalipata ni pale ambapo mtu anaingia bila kujipanga, na ukiingia bila kujipanga utafika katikati, utashindwa. Hata Yesu alisema kabla ya kuenda kupigana lazima uangalie nguvu yako na yule unayeenda kupambana naye, sasa ndio unaweza ukajipanga. Kwa hiyo mpango ndio kila kitu, ndio mpango ndo kila kitu. Jipange, ujue unaenda kufanya nini na utaenda kuimba nini, na kile ambacho umekipanga, je, kitafanikiwa kwa kiasi gani? Huyo ni kaka yake Janet amekuambia wewe ambaye unatamani kuwa kama Janet kupitia BTV Online. Subscribe uwe mtu wa kwanza kupokea video zetu. to follow Instagram na Facebook at BTV Online, lakini usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata video zetu zote. Comment hapo chini ni nini ambacho unafurahia na nini una penda. na mwinjilisti ambaye amehudhuria katika uzinduzi huu, na sio tu mwinjilisti, lakini ni mwinjilisti ambaye amemlea Janet na anamfahamu vizuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe baba. Amen. Bwana sifa. Amina. Habari ya uzima? Ni njema. Unaweza kutuambia, je, Janet Kahembe unamfahamu vipi kiundani zaidi? Maana umesema wewe ni, ni mlezi wake kivipi? Namfahamu, ni mtumishi wa Mungu anayetumika kwa njia ya nyimbo na ni kweli ni mtu ambaye amejitoa kiroho, anamtumikia Mungu kisawasawa na watu wanabarikiwa. Je, yeah, kupitia albamu yake hii unaweza kutuambia labda umeisikiliza, kwanza? Nimesikia, ndio. Ni nyimbo gani ambayo inakubariki zaidi? Ni ile iliyochukua title ya, ya, ya CD yake Yesu wanyamazi Ndio. Kwa nini? Ni njema kwa sababu ina mvuto na inafundisha yeah. Huyu ni, uh, ni mwinjilisti ambaye yupo katika mtaa anaoishi Janet, lakini pia uh, ni ni mtu ambaye amemlea Janet na anamfahamu vizuri kama mtumishi wa Mungu. Gospel First ndio TV Online, na kwangu jina ni Angela Steven. Chao.